gente, hoy les enseñaré un nuevo tutorial, cómo saltar nuestra cuenta de iCloud. No, no llegaríamos al menú principal de nuestro dispositivo, sino al VIP de nuestro dispositivo. Llegaríamos para poder navegar en Google, ver videos en YouTube, escuchar música, etc, Como aquí que nos presenta nuestro lenguaje. Vamos a sacar Thank you. Thank you. lenguaje, menú, hablando a menú. Depende cómo esté nuestro internet, Aquí veamos nuestras aplicaciones. Y estas son las aplicaciones de nuestro, dispositivo. Eh, social, me social, Facebook, Twitter, eh, Google Play, eh, Instagram, todo eso. Podemos utilizarlo. Eh, nuestro email. en la otra parte del menú de nuestro dispositivo, que viene siendo el menú principal del dispositivo Eh, se llama Free Web iOS. Aquí nos está mandando a un menú. Aquí estarán todos los necesarios, juegos, eh, YouTube, chat, Safari.